har yili shu ramazon oyidan avval gapirishni boshlaymiz eshitgimiz keladiki toinki rasululloh alayhissalomni bir hadislariga tushgimiz keladida rasululloh alayhissalom hadislarida aytadilarki kim agar ramazon oyini ro'zasini ishonib e'tiqod qilib savobidan umid qilgan holatda ro'zasini tutsa va ramazon oyini aytilgandek o'tqizsa dedilar mukofotni qarang g'ufirolahu ma taqaddama min zambihi deganlar uni gunohlari kechiriladi degan deb o'ylang bundan oshiq mukofot bormi ya'ni shu oyda beriladigan fazilatlar savoblar shularga to'liq ishonib va undan umid qilib shu oyni kutib olib va bu oyda o'sha aytilgandek o'tkazadigan bo'lsak inshaalloh gunohlarimiz qolmas ekan xudo xohlasa bu degani ro'zadan keyin yana bilgan qandlarni yeb yeb mana shu yerda o'tirgan nechtamizga ramazon oyi nasib qilarkan mana bilmaymiz biz to'g'rimi biz bilmaymiz uni shuning uchun tavba bobida rasululloh alayhissalom bizni xotirjamlikka emas balki shoshilishga chaqirdilar ajjilu dedilar shoshilinglar ajjilu bit tavbati tavbaga shoshilib bandam ey ummatim shoshil shoshilish nima hozir tavba qiling ro'zador odam saharlikka uxlab qolsa mana endi esimda bor masalalarni aytaman savollar chiqqan bo'lsa bering qani nima kim bor bitta o'qing ro'zaga tegishlisini bering menga ho'p saharlikka uxlab qoldik masalan to'rt o'n beshda og'izni bekitish kerak edi turdik soat to'rtdan yigirma yigirma besh o'tib ketdi deylik xullas unda yemasdan ichmasdan to quyosh chiqib choshgoh paytigacha bilgani soat to'qqiz o'ngacha niyat qilib olsa niyat niyat bo'laveradi hech nima yemang hech nima ichmang yoki ertaman turgan odam g'usul vojib edi saharlik g'usul qilaman desa saharlikka ulgurmay qoladi saharlik qilaman desa g'usul ulgurmay qoladi nima qiladi u odam desa qo'l betini chayqab og'zini chayqab turib saharlikni qilib turib keyin og'izni bekitgandan keyin keyin g'usulni qilib olaveradi keyin kasal odamlar yonboshidan e, muskullaridan ukolasa ro'zasi buzilmaydi imkon darajada lecheniyamizni saharlik bilan iftorlikdan keyinga qoldiraylik hayron qolasiz ro'zaga qanaqadir bunaqa qilib qoladiganlar to'g'ri kelib qoladi ho'p biror joyi qonasa ro'zasi ochilmaydi tish oldirsa agar tish oldirgandan keyingi chiqqan suyuqlik qonlar tomog'idan o'tib ketmasa uni ham ro'zasi ochilmaydi ehtilom bo'lsa masalan uxladi uyqudan turuvdi ehtilom bo'lib qolibdi uni ham ro'zasi ochilmaydi ho'p ro'zador odam qasddan ro'zadorligini bilib turib yeb ichib yuborsa kafforat vojib bo'ladi oltmish kun uni evaziga ketma ket uzmasdan kaforatga ro'za tutib beradi ho'p ro'zadorligi esidayu lekin xatoan yeb qo'ydi misol xatoan nima degani desa osmonga qarab baqirayotgandi og'zidan suv kirib ketdi deylik yo tahoratda og'zini chayqayotgandi suv o'tib ketdi deylik ro'zadorligi esida bu nima bo'ladi desa ro'zasi ochiladi lekin bir kunga bir kun ro'za tutib beradi tushunarli endi nusyon deydi esdan chiqib umuman ro'zadorligi esida bas odam xohlagancha yesa xohlagancha ichsa suv pumi choymi ro'zasi ochilmaydi balki rasululloh alayhissalom aytganlar olloh uni sizni mehmon qilibdi degan hadislari bor hech qanaqangi hatto makruh ham bo'lmaydi bu narsa faqat esimizga tushgan paytda og'zimizda taom bo'lsa uni tashlashimizga to'g'ri keladi uni tashlab yuborish kerak to'g'ri keldi lekin yeb ichib mazza qilib mm, chitko'ylab o'tirganingizda esingga tushdi nima bo'ladi desa e, xudo mehmon qilib bitta xursand bo'lib qo'yasiz bo'ldi tamom chunki makruh hammasida bu ro'za ochilmaydi